Почему? Именно в первой четверти XIX века возникли эти дворянские организации, которые поставили своей целью отмену крепостного права и ограничение самодержавия. Вопрос сложный и требует серьезной проработки. Какие ответы мне, в общем, понравились? В том смысле, что если бы мне вот так бы ответили на семинаре, посвященном декабристам, я бы, вот, не чинясь, поставил бы 4 и выше. Потому что молодые дарования надо поощрять. Правильно? Вот. Можно я? Да. Значит, мне понравились, естественно, развернутые ответы. Вот. В из них есть некоторые места очень симпатичные. Вот не могу не сказать, что, во-первых, мне понравился, конечно, ответ Короче, значит, первый, который мне понравился, это был тот, который написала женщина. Он был длинный, обстоятельный. И из последней фразы мне стало ясно, что это была представительница лучшей половины человечества. Вот она нам было сказано, я постаралась, хоть и поверхностно, но поподробнее осветить его. Да большая часть ответов, которые ко мне, а ко мне вообще надо поступать анонимно. Я должен быть как фемин, без пристрастия. Но глазами нельзя завязывать. Прострелить, потом завязывать. Единственное, был ну, другой вопрос. Значит, единственное, с чем я не согласен, что декабристы узнали о жизни Европе из заграничного похода. Это обычная ошибка, связанная с тем, как это преподается как это написано в учебнике. Поэтому европейский уклад жизни и обнаружение, что в России все не так, произошло до войны 1812 года. Скорее я соглашусь с тем, что им было очень трудно смириться с тем фактом, что солдаты, которых они увидели во время этой войны, еще шире, глубже и, главное, осознали человеческую составляющую души русского солдата, равную человеческой составляющей души русского дворянина, остаются по-прежнему в бесправном положении. И это было одним из мотивов возникновения тайного общества. Вот с этим я абсолютно согласен. У другого а не движется, а не, движется, ты понимаешь? Кроме всего, что не движется. У нас сегодня особенный Да. Правда, даже в планшете иногда не движется. Я думаю, на меня все-таки электроника плохо реагирует, понимаешь, И я труп все. И что? А вот так? Всего-навсего, это надо в сторону вверх, а в сторону. Господи, славе, враждебность. потому что это женщина, сакраментальной фразой. Я так пыталась, весьма поверхностно, конечно, ответить на этот непростой это, наверное, вопрос. Светлана. давай не будем сейчас пальцами тыкать. Я думаю, что человек сам признается. Вот. После этого я понял, что это писала женщина. Я этой женщине очень благодарен за тот духовный и умственный труд, который она вложила. Вот. Следующий ответ, который мне понравился. узнался со слов Борис Григорьевич, здравствуйте. Ну, Игорь, воспитанный молодой человек вообще, да. Встречается у нас редко. Мужик, слушай, что ты скажешь? Дай закурить. Тут ну, все по имени отчеству. Было любопытно, любопытно было это читать хотя, хотя вот финал, я считаю, что товарищ допустил ошибку. Он почему-то посчитал славянофильские стихи Сергея Тимофеевича Аксакова о а французу в 12 году, я думаю, что все равно после всех зверств жалеет больше, чем русских, почему-то выражением вот этой вот одинокости души декабриста. В данном случае это одно из таких первых славянофильских проявлений, знаешь, Володя? Это как бы одно из первых славянофильских проявлений, никакого отношения к декабристам это не значит. Я там думал, какое-нибудь другое, сын вот знаменитый суда черна неправды, черный, вот это вот. Нет, почему-то в данном случае ну, перегорел молодой человек, бывает. И у нас с нами рассуждения были неплохие. Да. Ничего не могу сказать все закончилось. Быстро. Нет, там еще есть. Да, я знаю, что он должен быть еще. А, был неплох. Тошнит Был неплох по-своему вот тот ответ, где автор разбил на 6 рубрик по пунктам. Это начиналось с фразы Вероятнее всего возникает тайных обществ в начале 19 века продиктовано следующими причинами. Первое. Так называемый синдром фронтовика. Ну и дальше. По пунктам. Шестой пункт очень был честный. Распространение либеральных идей французской революции. Скомкано, но на данный момент больше не придумать. Я люблю честность. Хорош был еще ответ. начинавшийся так. Днем были декабристы, какие события способствовали созданию тайных обществ. Это были молодые дворяне, в большинстве своем хорошо образованные, воспитанные в духе романтизма иностранными гувернерами. И вот здесь допущена ошибка. Равно как и в следующем предложении, где сказано, что их отцы и старшие братья прошли суворовские войны а детство прошло в период начала Великой Французской революции, освобождения от британской зависимости североамериканских штатов. В чем тут штука? Значит, гувернеры иностранных действительно воспитывали, но не в духе романтизма. Как же вас, ребята, перегрузили, знаешь, вот перепутали романтизм появляется после их воспитывали в духе просвещения. И возьмите Семен Семеновича Лангу «Дух революционных преобразований», очень рекомендую эту книгу. Из всех приведенных там текстов явствует именно то, что они были одними из последних адептов философии просвещения. Романтика совершенно другая, она очень конкретна, и я бы сказал, славянофилы как раз и вышли из одной из ветвей романтического взгляда на жизнь, то есть романтизация превознесения родного народа. Вот особо, конечно, разговор, мы к нему вернемся ближе к 20 веку с его ужасом, который даже выросли из романтического восприятия жизни. Вот. Ну, а насчет значит, борьбы американских колоний против англичан, я должен уважаемого автора без всякой иронии разочаровать, значит, будущие декабристы начали рождаться как раз лет через 9 или 10 после окончания борьбы американцев за освобождение. Потому что не события, которыми они были в детстве свидетелями, а история борьбы – это да. Образ Джорджа Вашингтона, вне всякого сомнения. Но они не были современниками событий по ту сторону Атлантического океана. А Южная, Южная Америка, Боливар? А это уже как раз во время их деятельности происходило. Проект почему-то не писал. Вы, поняли, вы понимаете, да? Про этот проект там нет. Это не вы Смотрите, мужчина, Вот. Не успел. Да, да, да, да. И, ну, досадно очень. Не надо так. Опять-таки, я не хочу, чтобы этот человек расстраивался, но просто надо запомнить, что наполеоновские войны начала 18 века – это неправильно начало 19 Тут обычная, в общем-то, ошибка. Если 1800-е годы, сгоряча думают, что это 18 век. Я с этим встречаюсь, увы. Ну, там вот у нас в школах и вузах преподают в основном, что бедолаги, пройдя эту систему образования, уверены, понимаешь, на голубом глазу. Я встречаюсь с этим все время. Э, они ну, путают, а, они друзья мои, они путаются, эти несчастные первокурсники. Потом они со мной соглашаются, а через пять минут снова повторяют эту ошибку. У них не, вклю... не вкоренены некоторые вещи. Ну там такие, как были учителя. Ну? Печатка, может быть, опечатка. Какая опечатка? 19 и 18 по-разному пишут. Причем тут слова, тут не цифры. Что вы, человек слав, словом это напечатал, длинным русским словом, одумал, а смысле. Я еще раз хочу извиниться перед ним, тем более, я говорю, анонимно. Ну не надо, это нехорошо. Понимаешь, это 19 конечно. А сами рассуждения здесь очень неплохие, очень неплохие. Не всякого сомнения. Но ну, опять-таки вот жертвы, жертвы вот этого примитивного рассказа и примитивного учебника, пишет. Э, Пребывание в Европе расширило интеллектуальный горизонт русской молодежи. Париж они осматривали музеи, дворцы, посещали театр, выполняли свое образовательное образование. Ну, должен сказать, должен, да, они действительно это делали, но они были уже культурны до того, как военная судьба их в Париж привела. Это все время повторение задов учебников. Тут уже один из авторов упоминает, что Бестужев не зря сказал, что мы были все дети, не, Якушкин, что мы были все дети 1812 года. И вот советское примитивное мышление, учебник из поколения Владимира Болтала, потому что вот до 12 -го года они просто вот ничего не понимали, а в 12 году для них все открылось что вот побывали за границей, да, вот они узнали. Это прямо вот как красноармейцы, когда в 1944 году пришли в Западную Европу, ахнули, в 1945 в Германии просто не могли понять, чего немцы к нам поперлись, когда у них хвата положили Что у нас-то ловить смоленские деревни со всеми местами под забором? Ну, не так. Обидно. Обидно за этих молодых людей, которые искренне, вот это самое главное, искренне и искренне допускают эти ошибки. Поэтому, подводя итог, еще раз говорю, вот эти ответы мне больше всего понравились. Именно тем, что они развернуты. Но ни один из них, конечно, до конца не помню. Я все время в колебаниях, кому из них отдать первое место. Можно сделать два места. Понимаю. Даже каждый из них по-своему частично очень хорош. Они у нас будут в особой группе, это точно Вот я думаю, думаю, и вот как-то все время забиваюсь на том, что если бы от меня действительно <coughs> что-то по большому счету зависело, то я бы первое место отдал вот этому, на самом деле, неизвестному, который принадлежит первой развернутый ответ. Чем-то меня этот ответ особенно по-хорошему задел. Все, сомнения высказаны. Возвращайте тебе этот злосчастный девайс. Все? Ну вы хотите узнать, кто эта женщина или как? Хочу. Борис Григорьевич. А, это ты? Да нет, нет. А ваш ответ на вопрос? А, да, Сначала пожать руку и поцеловать Сейчас и выцепят. Нет, еще не совсем. Потом тест будет. Итоговый замер. настрой интересный. Есть, который задан, конечно, романсом, жанром, музыкой. Мне трудно слишком много, чтобы ее вы, вытащить. допустимо, что недопустимо. Мы не худший вариант, хотя есть некоторые, я считаю. Ну, ну, Нет, сейчас вот не могу, чтите меня завтра, уже положился на завтра 10 минут. Все, я буду читать, я не знаю. Вот. Ну, вам понравился сам процесс? спрашивают, чего? Ответы вопросов. Ну, конечно, это не может не понравиться. Я и не спротестовал никогда, не выражал. Нет, я имею в виду, что важно знать, как это Конечно, конечно, конечно. О чем ты говоришь, Оксана? Там все мои замечания, это, так сказать, домашние замечания, это не порицание, это просто желание, чтобы до ошибок было меньше, чтобы человек рос. Я с большим уважением, на самом деле, я не знаю, удалось ли мне пережать, пережать, относился даже к этим ошибкам. Не понимаю, откуда они растут, ни в коем случае не в укор. Борис Григорьевич, а как вы считаете, полнота всех ответов, на сколько процентов? Ну, процентов на 70. Если вот это все вместе соединить, отсеять да. то, что там в каждом было неправда. А есть как бы такие пробелы совсем получаются, да? Ну, а мы можем как-то еще в этом... Ну, как-нибудь об этом поговорим сейчас. Да. Я просто... Нет, нет, я имею в виду, что мне очень просто интересно, во-первых, и ваше тоже настроение, состояние отвечать, потому что меняется осознание, как только ты начинаешь отвечать на конкретные вещи. Просто ну, надо уходить вот от клишированных представлений человека, Так все-таки правильно. Да надолго, давайте следующий раз. Точно не сегодня. Ну, мне, мне, мне интересно, потому что я к вам после лекции сразу же подошел с э, ну, цитатой Натана Эдельмана. Да, да, Не так. Да, да. Поэтому... И поклонником не был и при жизни. Это легковато. Хотя безумно интересно он выступал, я пару раз слушал, да, потому что были события до того времени. Вернемся к этому. Ну, в таком случае. Спасибо. Спасибо. Кто хочет увидеть, что Борис Григорьевич сказал об ответах? Ну, то есть, само по себе я отправлю тем, кто отвечал и в чем письма. Вот. А кто хочет увидеть эту запись? Ну, кто не был? Не хотите видеть запись? Неожиданный ответ. Нет, ну можно, конечно, почему нет? А кому-то понравился вообще процесс, то, что можно ответить Борису Григорьевичу, откорректировать свои мнения? Мне кажется, всем Все просто такие очень неэмоциональные. Ну я в чем вижу, что есть смысл этого всего? А, Мои-то размышления уходят достаточно далеко, вплоть до игр. Только потому, что я-то вижу задачу поднять ворс знания у всех, у большинства. Поэтому, принимая градацию, что кто-то знает, кто-то не знает, я ищу тот интерес в людях, которые можно подтолкнуть и что дать им можно приятного в этом, да, то есть какое вообще, какое удовольствие отвлечься от домашних дел, рутины и быта и погрузиться в, в обдумывание тех событий, которые когда-то происходили. Вот трубка. Вот никакого... Нет, Совсем Я тоже богема. Ну, я, например, разные мнения. Я вот после последней встречи я получила пять совершенно разных мнений. Ну, совершенно разных. Понимаете? И они все были достаточно горячие, проявленные. То в одну сторону, то в другую, то в третью, то в пятую. Ну, словом, а ну, я собираюсь с этим поиграть. Такая она была, да, я собираюсь Ну, ну э, хочу пригласить вас поиграть, да. Э, э, возможно, у нас сформулируется э, что-то техническое или живое. Борис Григорьевич согласился со мной, что стереоскопическое видение процесса и события, стереоскопическое с разных сторон тем, чем он сам хорош, мы можем собрать своими силами. То есть, когда прозвучало «А как же правильный ответ?», ну, слово «правильный», да, возникает всегда вопросы, вызывает. Вот. А также из чего он должен состояться. Вот. И к тому, что я, что может быть когда-нибудь мы там через годик дойдем до состояния, когда кто-то сможет резюмировать это на сцене смогут. Потому что все вы люди думающие, кто-то из вас боится этой ситуации, кто-то обязательно должен это сделать в своей личной жизни. И, соответственно, это принесет нам э, огромную пользу э, в том смысле, что нам будет на кого опереться, э, как сказать, завоевание, что ли. То возможно, несмотря на то, что технологии отвлекают сильно, дух просвещения сможет с этим слиться. Да, и наши дети и потомки, они смогут осознавать свою историю, несмотря на то, что очень много дел, задач – как-то вот войдет это в традицию, это все равно традиция, вещь искусственная, она не возникает просто от того, что ты завтракаешь и ужинаешь. Вот. Вот я к этому. Я, знаете, что попрошу вас? Пишите а, вот в ту форму записи, э, что у нас на встрече, там есть комментарии. И если вы хотите, чтобы ваше мнение услышала не только я узнала, да, а вот и ребята, кто работает, Борис Григорьевич, пишите туда все. Вот есть мысль, пишите, потому что именно от вашего взгляда мы отталкиваемся, придумываем что-то. Вот. И они на самом деле неожиданные. Мы не можем предполагать то, чем станет вещь, которую ты родил. Вот. Поэтому я горячо призываю вас к сотрудничеству. И я надеюсь, что когда-то у нас возникнет новый вопрос, да, Борис Григорьевич? Вот, Борис Григорьевич скоро. Все, дорогие мои. А, значит, в форме будет такая галочка «Хочу закрытые записи клуба». Я не буду такие вещи, как в прошлый раз происходили, публиковать на публику. Они будут либо по ссылке, либо по личному доступу, там какие-то есть перспективе. Поэтому отметьте, что вы хотите закрытые записи, и тогда они к вам будут попадать.